بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي معكم أخوكم الراقي بدر نور الحكمة بإذن الله عز وجل سنكمل بإذن الله تبارك وتعالى السلسلة المفاهيم الرقية الشرعية وبإذن الله عز وجل سيكون في سلسلتنا الخاصة فيها بإذن الله عز وجل مفاهيم الخاصة لعالم الجن والشياطين أسراره وخفاياه أنواع الالتباسات المرضية التي يتسلط فيها الشياطين على أجساد الإنسان تعريف المس أنواعه وعلاجاته تعريف السحر أنواعه وأسبابه والبرمة العلاجية المجربة تعريف العين أنواعه والحلول العلاجية السافية المجربة تعريف الزهري بأنواعه وأسراره وخفاياه كيف نفرق بين الأمراض الروحانية الشيطانية والأمراض العضوية النفسية هل يمكن التحام الأمراض العضوية أو الأمراض النفسية مع الأمراض الشيطانية الروحانية وأيضا بإذن الله أساطير وخرافات شائعة عبر التاريخ والأجيال والقصص الواقعية التي هي خارقة للعادة والتصور العقلي بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله